おどこを見てるんや早起きてやもうやめよこせややるんかせれせれやせほせ h せ y さんほんのすいませんうわ進行見てるんやあちょっとそこらこっちあんな あと konuş. Ama 诶 ハハハハ。 はい。はい。はい。 어? らねえかせすみません勘弁してくださいおう待てや真島ああ誰やお前オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろオデッセイ 望みの引き抜きなら山形と話はついとるで支配人が納得しても俺らが納得するかによってうちの何の引き抜くたええ度胸しとるやないか <laughs> あんたお客様は神様や言うて 客に土下座までするらしいや夜の帝王かなんか知らんが情けない話やそんなに金が欲しいか客には通用しても俺らに土下座は通用せんでま試しにやってみてもええけどな <laughs> お前らの言う通りや お客様は神様 <laughs> うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたろうせや客やないなら話は別まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺も優しいと思う <laughs> 大層な口聞けんのも今のうちや我慢 やってまえ 前はお前ら仕返ししたかったら店に来いや客としてなら土下座でも何でもしたるわ好きにせただその後どうなるかは保証すんぞお客様は神様やからな。 この町は牢獄や俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな兄弟 おう兄弟おう例のあれ持ってきたんやろなああまがいもんは一切なし同島組経由で仕入れた正真正銘の本門や拳銃は全部で6丁1丁につき6発撃てるとして36発発射できる 36発か相手は上野義治とその場にいる清和会の連中全員こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか柴田単刀直入に言います今日の上野義治の襲撃真島さん行かないでくださいどうしてそれを あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲うそういう計画ですよね実はあの計画ちょっと問題がありましてね予定を変更させてもらうことになりましたこのまま襲撃に向かえば堂島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます 兄弟はもう向かってねえやじゃあ俺はどうしたらいいんじゃま真島さんあんたは俺に兄弟裏切れっちゅうんかこのまま見殺しにせえっちゅうんか落ち着いて落ち着いて俺は行くたとえどんな裏があっても構へん俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ真島さんでもそれじゃああなたの身も うるさい関係ないわこっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃそうですかそれじゃ仕方ありませんねおい柴田 親父極道にとって親の命令は絶対お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな親父兄弟は冴島はどうなったんですかうん教えてください 親父道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や親父安心せい別に殺しはせんせやけどここにぶち込まれたやつはみんな 殺してくれって泣いて頼むわなんでやろな親父兄弟は教えてください親父